あ、ウインクしてほしいって。はい。待って。待って。なんでできないのほよ。あれあれあ、できたあれなんかできてない人いないあ、できてないな。あ、 <laughs> 全然できてない。全然できてないよ。え、それできてる。あ、あ、あ、 あ一瞬一瞬じゃん <laughs> 一瞬できた一瞬できたよかったねうん <laughs> よかったね練習だねそれも